you. жизнь была остросоциальной, наверное, сейчас. А, а следующее называется «Солнце, не катись». Оно тоже, в принципе, социальное, немного политическое, можно так сказать. Очень тонко, тонко намекающее. в нынешнюю погоду. Только выпал снег и песня про снег. Мне хуже, чем с бетоном.